用自己习惯的方式，放松自己的身心灵。 用坚定的意念宣告：“我要用这次的冥想，加速地球的解放进度。”观想宇宙中央种族，从宇宙中央太阳出发。 所有的银河中央太阳，观想这些存友们经过本银河系的银河中央太阳。 宿六星门，经过天狼星星门，然后进入太阳系。 这些存友们在太阳系内排成一朵生命之花。 接天上、地下和地表所有的光明事物。 向宇宙中央种族的存友们，转化全宇宙所有残存的黑暗。 直到整个宇宙只剩下圣光的临在。 新一轮的浩瀚巡。 为全宇宙的众生带来纯净的圣光、大爱，还有幸福。